Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game indie horror Lagi yang bertajuk They are here Mereka di sini Muka macam alien So tanpa memuasa Let's go huh. Okay kita tak boleh buat setting apa-apa So blur je kat sini Oh kita ada samurai punya ni pedang Samurai punya patung masa aku ada radio. Oh. Ush, ush siapa bunyi tu oi? Eh? Siapa kat luar tu? Ini apa benda tisu eh? Okay. So apa objektif aku ni? Takkan tak ada makanan ku kan? Eh? Boleh kita rap-rap. Tak ada makanan ke? Ada, apa ni? Ui sedap kan spaghetti siap Ah, sedap tu spaghetti. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke koridor panjang ni. Aku tak boleh lari. Maai nak kena check satu-satu Okey, koridor ini begitu panjang dan juga macam oh ada benda terkunci lah. So aku kena buka kunci ke apa ni? Right ni jalan keluar. Mungkin apa-apa Mungkin apa-apa kita ni je. Lari je. So ni bilik tidur dia. Objektif tak ada apa-apa objektif eh. Ada surat je. During an emergency, find the light source and proceed to the nearest bunker at the nearest location. The entrance to bunker is found through cellar and basement. Remember, bunker are most likely used to be by people, so best society to work together. Seek the nearest safe zone. There are marking that should lead to nearest safe zone. Safe until you told again. Yeah, ada serangan alien ni guys. Bahaya ni, ada serangan alien. Aku rasa dekat sini lah kot. Eh, jangan tutup lampu. Bunyi apa tu siap? Ui, ui dah, dah kena ni lah Dah kena ceroboh lah Ui What the Dah kena ceroboh habis lah Lili, Lili ambil Get the flashlight in the kitchen Okay, baiklah Alright, aku tahu kat mana Aku tahu flashlight tu kat mana Lari, lari, lari Oh uh. Kau tengok dah ada dah alien Habislah, oi, apa tu Sekejap apa ni? Gelap. Ya. Sabar, sabar. Ah, uh, kat mana kitchen tadi? Oh, jalan ni, jalan ni. Sabar, sabar. Woo, uh, bunyi apa tu? Okay. Ambil lah. Right, flashlight. Okay, lagi apa, lagi apa? Lagi apa? Aku dah ambil flashlight. So, what now, what now, what now. Basement They are here Oh no The alien are here Waalaikumsalam Okay aku kena keluar Aku kena keluar Oh no Alien dah datang guys Kita GG tu Yup Buka lah Aduh aku nak pergi mana pula ni Alright aku rasa kita patah balik Probably ada kunci kat sini I should bought this window. Oh. Aku kena berlindung. Kena cari papan. Dekat luar. Mana aku letak kunci weh? Oh ni. Dang, kunci dia. Bapak, kecil gila. Alright, so kita dah dapat kunci. Lama jugalah aku cari. Dekat 5 minit juga cari kunci. Jumpa pun kunci-kunci. Weh, aku nampak macam kelibat ke apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita perlukan papan. Woo! Alright. Wow, wow, wow, bunyi apa tu? Ui, tempat ni dah penuh dengan alien weh. Masak tu, masak, masak, masak, masak. Masak telur goreng. Buka, buka, buka, buka. Kita perlukan papan. Papan, tutup pintu. Right. Okay, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat. Uh, gerak lu, gerak lu. Jangan tengok kanan, jangan tengok kanan. Go, go, go, go, go. Woohoo. Tutup, tutup, tutup. Yes. Kunci, kunci eh. Kunci. Okay, so kita kena buat kita punya rumah. Sebelum dia macam zombie tapi dia... Yes. Papan, aku hammer kepala kau. Aku dah selamatkan diri, aku dah hammer. Weh, tak boleh masuk ke? Okay, sekarang ni... Weh, boleh masuk juga. Weh, boleh masuk juga macam mana? Aku dah papan. It happened for the first time five years ago. Since then, it happened more and more all over the world. No one knows what they are, or where they come from. But once again... They are here. Alien ada di mana-mana di sebelah aku. Di sebelah sini. Jaga-jaga guys. Alien di mana-mana. Oh, belum lagi. Belum. Belum habis lagi. Ingat dah habis dah. Enter the bunker outside. Ya, aku tak nampak mana bunker dia. Oh Maybe sebelah kiri ni Yup There we go Oh bunyi bunyi bunyi Okay gerak lu gerak lu Bunyi pula Hai Ya Allah Terkejut aku siap Right Maybe I can Drill out the lock Okay drill Oh my god dia dekat luar tu hati-hati Okay okay okay okay Walaupun game game ni dia mungkin bukan survival dia macam experience dia So sekarang kita kena patah balik Aku tak tahu lah dia ni selamat ke tak Aku kalau kat sini aku duduk dalam rumah je Eh kalau kat dunia ni aku duduk dalam rumah je So aku nampak drill tadi atas meja ni Yes Asal lagu makin rancak Asal lagu makin rancak berdosa Wih lamanya Tutup, tutup, tutup, tutup. Bunker, bunker mana nak masuk ni? Ni bunker kan? Mana oh, dia? Right. Tekan, tekan. Mouse click to remove. Kitchen? Oh, pusing kitchen. Astaghfirullahaladzim, aku dah patah balik ke? Oh no, boleh patah balik ke sini tak? Saja lalu ikut jalan lain. Oh, tak ada. Alright, so aku kena patah balik. Aku kena pusing. Kitchen tu Kenapa? Nak masuk bangka rumah ni pun Macam-macam weh dah lah kat luar tu ada alien Dah macam dinosaur dah bunyinya Right, pintu dah buka, confirm Okay, sound dah tak ada Right, sound dah tak ada Okay, gerak lu Kita dah buka pintu, jalan terus, jalan terus Jangan pandang belakang Okay, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Wuh. Patut aku buka siap-siap pintu bunker ni. Right, there you go. Yes! Selamat dah ke? Ah, selamat dah ke? Assalamualaikum, ada orang tak? Something not right here. Wait, what? Wih. Apa ni? Cakap Hong Ni apa benda syirik kat bawah ni pula? Hah? Apa benda siak? Ada map ke? Oh no Hantu tu dah masuk bawah ni Hantu pula alien Alien tu dah masuk bawah ni guys Kita dah terlambat macam mana alien tu boleh masuk bawah ni pula? Yup. Oh, demo. Wih, macam menarik je. Sebab ini macam demo je. Nanti mesti ada survival kan. So, itulah dia. Game yang bertajuk We Are Here. Diorang dah sampai kat sini. Kita cuba nak lari pada alien. Tapi alien tu lagi bijak. Dia lagi ke depan daripada kita. So kalau korang suka dengan video ni Kalau korang terkejut dengan tadi tu sikit pun Korang like Jangan lupa untuk komen Share juga dan subscribe Supaya aku boleh buat lagi banyak video Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Assalamualaikum Dan Alien di mana-mana <laughs> Bye-bye